kasih ya. Kalau sudah nampak mulutnya apa yang kamu buat? Oh, apa yang kamu buat kuno? Oke, teka apa? Kau buat kau buat anu apa? Cake uh, batik. Ya, yang viral pikir-pikir. Aku baru saja mau cakap. Cake batik viral. Cakap. Cek viral lah sangat. Ya, berapa lah? Berapa lah kuno? Berapa lah? apalagi semua macam. Too expensive kok sekarang punya bayar, anu punya barang. Oh, ganyan sangat-sangat mahal iya, loh. Ya kan, Mas, kasih turun harga semua. Enggak boleh, aku bukannya PM. Nantilah kalau aku jadi PM tunggulah. Tunggu. Nampak ya, tahun ya, separah Aku sepatah tahun itu kali ya. Ya, kau tuh gila bawa ke sana, kadang kata bagi yang mahal. Aku sih kawan kau. Orang punya aku dua ringgit sih, ya? apa ya. Ika besar sedikit bos ini tangan kau udah nampak tangan si parah sih ya kasih di tengah banyak kenapa saya mau susu ini melo dengan coklat pahit pahit dulu lah kamu sekarang pahit banyak. Iya, iya. lah lah campur sekali jadi iya, bukan dalam kuali bercampur diam lah kemana No, Blanco! What? Berapa? Tiga. Ya, tiga. Apa biji telur kah? Yes. Kalau masam. Coklat di dalam peti itu mau habis sudah? Sudah, aku mau habis sih kan. Gimana? Simpan dulu tuh deh, coklat itu. Apa ini? Sedap Matik lah. Bagus kan ya? Bagus. Iya. Khusus kan? tes. Ini mau buat apa lagi? Ini untuk biskuit baby, biskuit kurma. Mana-mana kurma kamu di lembut ya ais kan, sayang bagus buat biskuit. Jujur, ada ya, hari ini. Tuh. Jadi kalau dia mau Tadi. Aku bilang gini aja, si masuk masuk tangan aku. Cih, nampak tangan sih ini. Uh, pakai samsi Nggak, Enggak, pakai tangan tuh. Udah bahkan dulu kami iya. dulu-dulu pakai pendayung. Pendayung. Supaya lebih padat demi rasa. Ah, sih sih sih. Dia mau begini. Dipanas ya? Dari atas. Ibu masalah. Ui, parah. Mama lah. Aku yang selamatkan. Lah, buat beritahu. Apa ya? Mundur, mundur. Fail, mission fail. Apa lagi nih, susu? Tambah gula lah, bawa susu. Ini cukup. Apa nih, Majrin? Yes, mentega. Not Majrin, mentega. Mentega? Agak baca. dapat lagi? Taruh sekarang letak dalam lang chocolate. Itan pang. Pero, ano siya? Dosa do. lampung di sini. Ya, pero kok begitu mah. Kalau kayak dua anak. Banyak oh, juga. Jadi gue mau oh, berapa? Bawa tuh? Tak, mau kurang. Ya. Jadi di mana simpan tuh siling? Kenapa? Berapa kayak siling mau? Berapa? Nah, nah masak sudah. Semua sekali? Ya, semua. Ini sendiri rok Oke, masukkan susu krim manis. lagi belum habis. Habis sudah. Ini apa? Susu krim Sayang. Gitu ya. Ini kan sampai rata. Sampai masuk ke sampai dia ada berselawat ke kamu nih? ada Al-Fatihah nah itu Al-Fatihah masukkan serbuk koko Milo tadi Oh, macam koko wanu. Shut hasil vanilla lagi lagi kita kan jenis boleh kau stop nih dong, terus gaul, Terus gaul. kamu nggak boleh stop. Oh di Fitmatic ya. masukkan perlahan-lahan iya, dan gaul. Iya, api jangan kuat biar dia rasa macam kastet kastet masaknya kelihatan nggak Dek, kamu tuh iya. aku makan sih udah. Sudah pernah aku gila kan aku. tidak aku gila. Lu kursi Sudah. Ya, masuk masuk masuk masuk sudah. Nyek. Tahu tahu tahu gitu. Satu lagi tuh samsi ya. Mana dua? Dua. Nanti rokok sebelah. Dua dua itu. Nah, pekat sudah tuh. Cepat, cepat, cepat. Serahok, mau Cepat. Cepat, cepat.

Jadi ini apa nih? Ini untuk topping atas kek ba cake batik. Topping coklat coklat. No, ini wiping cream bukan susu. Wiping cream? Iya. Ya. Wow. Apa? 快走！ topeng, dua desa, satu topeng. Lega Kenapa nggak terasa? Ya, di tangan saja. Ya. Oh itu topping. Yes. Bukan topeng ah, topping. Di coklat. tuh gitu, Ini sudah berapa jam tadi? plastik. kurang Subscribe my YouTube channel. Ooh, subscribe itu sudah. Ini, ini, ini, ini apa masak tadi tuh? Pasti makan. Kau udah tolong I'm a little bit lost now, but somehow I don't wanna be anywhere else with anyone else. And you've been getting on my very last nerve, but love hurts, so I'ma say that it's okay with me to just let this be.